Internet est ton ami Ou pas Ça reste vraiment pas bon l'artichaut. Je me demande s'il n'y a pas d'autres solutions efficaces contre la gueule de bois. Hmm. Où est mon ordi Voyons voir. Hmm découvrez cinq aliments anti-gueule de bois. Voyons ce qu'il raconte là-dessus. Hein, le jus d'artichaut régule le flux de bile Oh, bah il avait raison alors. Sacha vient de trouver une réponse qui confirme ce qu'il pense. Mais est-ce que c'est surprenant Pas vraiment. On a tous tendance à favoriser les informations qui suivent notre pensée. Il existe plusieurs biais de confirmation, et vu comment Sacha est parti, on va en voir bien d'autres. Pour être sûr, vaut mieux que je cherche un peu plus. Hmm. Quoi Comment ça, c'est inutile de manger de l'artichaut Je viens d'en boire une pinte Faut savoir, l'artichaut ça marche ou pas ah. ben voilà L'artichaut constitue un remède parfait contre la gueule de bois. Et voilà, une recherche biaisée. Sacha a fait une recherche sur le net pour obtenir une réponse qui confirme ce qu'il pense déjà. Cette recherche orientée lui cache forcément des réponses qui pourraient remettre en question son opinion. Hmm. Hmm. Ah, bah celui-là m'a l'air différent. L'artichaut inefficace contre la gueule de bois Quoi Encore Sur 80 volontaires, aucun n'a été soulagé après avoir ingéré la mixture. Ah ouais, mais il date de 84 cet article. C'est n'importe quoi ça, ça date du Moyen Âge. Hmm. Ah, bah celui-là me plaît mieux. L'étude a montré que c'était efficace pour 6 personnes sur 10. Oh bah c'est super du coup Cette fois-ci, Sacha subit un biais d'interprétation. Il est très exigeant avec l'étude qui est en désaccord avec son opinion. Par contre, il fait tout de suite confiance à celle qui confirme ce qu'il pense, même si elle est beaucoup moins sérieuse. Mais qui l'a écrit déjà Kevin du 67 C'est qui ce gars-là ah, ah. Eh oui, tout le monde, et donc n'importe qui, peut publier ce qu'il veut sur Internet. Sacha a bien raison de se demander qui a écrit cet article. Connaître l'auteur de ses sources est le meilleur moyen de savoir si elles sont fiables. Ah On trouve vraiment tout et n'importe quoi sur Internet. Et puis, on sait pas qui c'est qui écrit tout ça. Faudrait que je pose la question à quelqu'un qui s'y connaît, à quelqu'un qui fait des études là-dessus, à quelqu'un en qui je puisse avoir confiance. Un expert dans son domaine.